дорожные кварталы освобождены, и танки уходят вглубь, помогая пехоте добить окруженного противника. Машины идут туда, где нужна их огневая мощь. Танки расходятся в стороны. Каждый действует на своем направлении, заодно обеспечивая прикрытие от тыла друг друга. прибыло подкрепление для штурмовых групп Необходимо эвакуировать раненых через простреливаемый перекресток, и танк прикрывает их собой. одно за другим подходят свежие подразделения Наступающей пехоте нужна помощь в уничтожении укрепленных позиций врага. Один танк уходит помочь пехоте огнем, другой прикрывает его. Офицер корректирует действия экипажа. Давай, вперед и направо. Смотри, я впереди тебя. Вперед. Целься ниже. Стреляй. Поближе. Я нахожусь рядом с твоей пушкой. Бля, Гусян, ты бляша так? Стреляй ниже, цель чуть ниже. Посмотри направо. Здесь я стою. Все, кто слева и впереди, враги. Не лезь вперед, стой на месте. тебя все в порядке? Штурмовые группы наступают и постоянно корректируют огонь танка. Все, назад, назад. Наконец, от атакующих поступила информация о том, что группировка террористов уничтожена. Кварталы полностью очищены. Бой завершен. Будут другие, но не сегодня. Несмотря на тяжелый бой и понесенные потери, задача выполнена. Нет для солдат лучше слова, чем победа. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. ANNA News, Сирия.